पाइथन का एक जबरदस्त एआई जो कि आपके काफी काम आ सकता है उसका एक डेमो दिखाता हूं जरा देखिएगा और मुझे ये बताइएगा ये कैसा है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कमांड लाइन डॉक्यूमेंट को यूज किया आपको याद होगा कि कमांड लाइन डॉक्यूमेंट पर हमने जावा को भी यूज किया था यहां पर आपको टाइप करना है पाइथन और फिर आपको टाइप करना है जारविस मैंने जारविस ही सेट किया है तो आप जारविस ही टाइप कीजिएगा ठीक है आप जो सेट करेंगे वही टाइप कीजिएगा अब यहाँ से क्या करना है आपको डॉट पी लगाना है और एंटर प्रेस कर देना है hello Hello Suraj sir. I am your personal AI assistant. How may I help you? Open YouTube. Okay sir, wait a second. Your command has been completed sir. तो देखा आपने किस तरीके से YouTube ओपन हो जा रहा है हमारे सिर्फ बोलने से ही कैसा लगा ये AI मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके ठीक है अब इसमें देखिए इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं और यहां पर open Instagram okay sir wait a second your command has been completed sir और यहां पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम भी ओपन हो चुका है तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आ, मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा और इसके लिए एक लंबी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा ठीक है